assalomu alaykum texnofakt tv kanalining a'zolari sizlar bilan siz sog'ingan ozodbek bloger do'stlar bugungi videorolikimiz orqali sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman bugungi o'rgatmoqchi bo'lgan narsa bu telegram orqali pul topish ya'ni nimada pul topish kanallardami gruppalardami botlardami albatta man bugungisi botlarda pul topishni o'rgataman do'stlar botlarda hammasida ham tovuq bo'lmaydi chunki hammasi ham to'lay to'lash bermaydi pullaringni do'stlar sizlar bitta zo'r botni tavsiya etaman kun nuqta uzning boti bu orqali sizlar bir kunda bir million topib qo'yishingiz mumkin faqat harakat qilsangiz bo'ldi omadli kun tanlovi ham bo'lyapti o'sha yerdan siz bir million topib qo'yishingiz mumkin faqat u yerda sizning raqamingiz chiqsa bas do'stlar sizlarga shu kun nuqta uz botiga qanday qilib a'zo bo'lishlari qanday qilib ishlashlarini o'rgatib o'taman albatta telegramga yangi qo'shilganlar yangi a'zo bo'lganlar ham bor ular ichida bot nimaligini bilmasa ham kerak unda biz videoni boshladik do'stlar bizga nima kerak bo'ladi yo siz xohlasangiz bizning telegram kanalimiz bor hakkerlar maktabi uzb shu kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishingizni ham so'rab qolaman va man bu yerda mana yigirma to'qqizinchi sentyabr kuni tashlagan mana bu botni mana bu botga kirasizda startni bosasiz mana boshlash bu yerda mana kanallar bor ekan oltita kanali bor ekan do'stlar bunga a'zo bo'lishga erinmang do'stlar bir minutda bo'layotgan ish bu do'stlar bunga kirib a'zo bo'lib pul ishlashingiz mumkin do'stlar agar harakat qilsa soatda yo bir kunda yo'q siz pulni ishlab qo'yishingiz mumkin do'stlar hamma narsa harakatga bog'liq do'stlar siz hech kuyinmang qanday topaman ekan pulni u bu deb <clears throat> mana shundoq qilib mana do'stlar qo'shilish hammasiga ozidan so'ng do'stlar mana bu yerda tasdiqlash bor tasdiqlashni bosamiz manda hozir jiddiy internet sifati past do'stlar ishlash tezligi jiddiy sekin ishlayapti va mana do'stlar biz bo'ldi mana bu yerdan telefon raqamini yuborish qilamiz va yuboramiz do'stlar telefon raqamimizni va mana do'stlar yuborganimizdan so'ng siz omadli kun tanlov ishtirokchisiz deyapti bu yerdan esa do'stlar mana pul ishlash hisobim qo'llanma reyting har kuni million misol uchun siz pul ishlashingiz uchun mana bu yerdan pul ishlash bo'limi bor do'stlar shuni bosasiz va mana do'stlar sizga mana bunday narsa keladi bu yerdan esa mana bu boshlash uchun bosing mana buni bosib turib nusxa olib bironta bir do'stingizga tashlaysiz va do'stingiz ham hozirgi videomizda nima qilgan bo'lsa shular qilib borishi mumkin u do'stingiz ham pul ishlaydi mana bu yerda har kuni million degan narsa bor do'stlar bu yerda kanalini ko'ramiz do'stlar kanali ham bor bularni har kuni yigirma bir nol nolda to'qqiz to'qqiz nol nolda bir nafar g'olibni berilgan tartib raqami bo'yicha e, shu randstuf sayti orqali e, tanlab olamiz deyapti mana omad g'oliblarni e'lon qilayotgan kanal bu omadli kun tanlovi mana shunga ham agar xohlasangiz qo'shilib qo'yishingiz siz ham chiqib qolishingiz mumkin xudo xohlasa bu yerda esa bu yerda reyting bor bu nima bu birinchida eng ko'p pul ishlayotganlar bular mana shuhrat madrimov yetti yuz ellik to'qqiz ming so'm ishlabdi do'stlar abdurahmonov besh yuz qirq bir ming eng past ishlagani yigirmanchi o'rin bir yuz ellik besh ming so'm ishlabdi mana do'stlar bular ham harakat qilganda do'stlar harakat qilganligi uchun yana Bular ko'p pul topyapti. Misol uchun mana bu yerda hisobim bor do'stlar. Mana hisobingizni ko'rasiz. Mana hozir endi hali hech qanaqa hisoblarim yo'q do'stlar. Balansim 0, 50 ming so'm deyapti. Do'stlar, siz hech qachon kuyinmang. Men 50 mingni qachon topaman ekan? Qanday qilaman ekan demang. Siz agar harakat qilsangiz 1 soatda topib qo'yishingiz mumkin. Hamma narsa harakatga bog'liq do'stlar. Shunday qilib bugungi videoroligimiz shulardan iborat edi. agar videomiz yoqqan bo'lsa bitta layk bosib kommentariyda keyingi video roliklar nima haqida yoki videoyu tushunmagan joylaringizni yozib qoldiring o'z savollaringizni ham yozib qoldirishingiz mumkin do'stlar agar kanalimizda yangi bo'lsangiz bizning kanalimizga подписаться tugmasini bosib kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishingizni iltimos qilamiz va qolgan videolarimizni ko'rib borishingiz ham mumkin sizlar bilan ozodbek bloger bo'ldi hammaga omad